Ողջույն հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի այցելուներ։ Այս վիդեոյի թեման գերմաներենի անձնական դերանուններն են։ Կտամ կոնկրետ օրինակներ, բայց կքննարկեմ միայն դերանունների ուղիղ ձևերը։ Իսկ հոլոված տեսքերի հետ կծանոթանանք մեկ այլ անգամ։ Իշ լենը։ Ես սովորում եմ։ Դու աղբայթ ես դու աշխատում ես։ RZS Compt նա գալիս է։ Այստեղ եղը վերաբերվում է տղամարդկանց արական սեռին, զին վերաբերվում է կանանց իգական սեռին, իսկ S-ը վերաբերվում է չեզոք սեռին, անշունչ առարկաներին եւ կենթանիներին։ Wir wohnen. Մենք ապրում ենք։ Ihr spielt. Դուք խաղում եք։ Զի շփխեն, նրանք խոսում են։ Զի լիստ, նա կարդում է։ Այստեղ երկու զիերի տարբերությունը տեսնում ենք միայն նայելով բայի վերջավորությանը։ Առաջին դեպքում EN, իսկ երկրորդ դեպքում T։ Ich glaube nicht. Ես չեմ կարծում։ Hörst du gern Music? Դու սիրում ես երաժշտություն լսել։ Er ist ein guter Schüler. Նա լավ աշակերտ է։ Սա վերաբերվում է տղային։ Սիմակ քայնեն քաֆի։ Նա չի սիրում սուրճ, սա վերաբերվում է աղջկան։ Վիրգեն նախ հաուս է։ Մենք գնում ենք տուն։ You'll sing in the kitchen։ Դուք երգում եք եկեղեցում։ Sie wohnen in Berlin։ Նրանք ապրում են Բերլինում։ Sie wohnt in Berlin։ Նա ապրում է Բերլինում։ Այստեղ կրկին ես ցույց եմ տվել հոգնակի Sie եւ զի իգական սերի տարբերությունը գոյականի միջոցով։ Եվ զին ունի նաև ուրիշ իմաստ, երբ գրվում է մեծատառով, ցույց է տալիս հարգալից ֆորմ։ Նեմն զի բիթե պլաց։ Խնդրեմ նստեք։ Հարգալից տոն Եա ունի մի քանի իմաստ։ իմ ցույց է տալիս նրա իգական սեր նրա արական սերը զայն իղը Եվ իրը նրանց արտահայտում է նաև հոգնակի թիվ, որի մեջ մտնում են եւ արական եւ իգական անձիկ։ Իրը ցույց է տալիս դուք հոգնակի եւ ձեր կրկին հոգնակի։ Եվ իրը երբ գրվում է մեծատառով, ցույց է տալիս ձեր հարգալից ֆորմը, հարգալից ձևը